نعم. آه، ما يمكنش على راس كل شخص غير ديمو يدير نعم آه، عاده سيئه إيه. اذا شكرا سي رحال الله يجازيكم بخير شكرا على هذا آه، التدخل شكرا بارك الله فيكم جزاكم الله خير نعم نعم هذا السي رحال علي كان السؤال ديالو حول الحل يعني شنو الطريقه معنى معنى كيفاش نقصوا من من السمنه يعني ما يتسناوش الناس على انهم غادي ينقصوا السمنه في شهر او شهرين نعم هذا من المستوى والا غادي يهلكوا الجسم ديالو السمنه كيما تبنات هي كت بالعكس هي كتبنى بسرعه ولكن ملي كنبغيو نهدموا هذيك الشحوم آه كنهدموها بشويه يعني كتمشي بسرعه بطيئه جدا وكاين هذا النقطه الاولى ما يتسناوش الناس انهم غادي يرجع الوزن ديالهم جيد بعد شهر وشهرين هذه هذه ولا ولا ننصح ولا ننصح بحميه انها تهدم هذه الشحوم هذه في في, في في في اقل من سنه يعني ست شهور في فوق آه، النقطة الثانية المهمة جدا اللي خص المستمعين علي يحفظوها هو أن هذاك النظام اللي غادي يحطموا به الشحوم النظام اللي غادي نقصوا نقص لهم الوزن هو النظام اللي غادي نبقاو عليه لأن الخطأ الآن اللي واقع هو أن كاينين شي نساء كيديروا واحد الحمية وكأنهم مسجونات كيتسناو يمتى يخرجوا من ديك الحمية باش يرجعوا ياكلوا هذا هو الخطا لان لان هي كتقول لك انا غنقص ولكن غترجع تاكل يعني هذاك النظام اللي غادي يعملوه هو نظام غادي يدي واحد المده طويله ولكن نظام غادي يولفوه الناس وغادي يحفظوه وغادي عليا يتكيفوا معاه ويبقاو عايشين به وهذا النظام هو نظام اللي قلت الان نظام نباتي غادي يشربوا اكثر من شرب الماء يتحركوا النساء 3000 حتى ل 5000 متر 3 كيلومتر حتى ل 5 في اليوم حركه بالنسبه للرجال من 4000 حتى ل 6000 آه، في اليوم يعني آه، متر ماشي كيلومتر متر آه، يعني 4 كيلومتر 4 كيلو حتى 6 كيلو في اليوم حركه بالنسبه للرجال آه، آه، الحركه لابد من الحركه عامل اساسي يعني في, في باش الجسم يبقى جيد حتى الفيزيولوجيا الجسم حتى ضربات القلب حتى الدوره الدمويه حتى التنفس الاكسجين الهيموغلوبين هذه الاشياء تحتاج الى حركه تحتاج الى ادخال الاكسجين يعني بكميه كافيه الحركه هي عامل اساسي ثم النقطه الثانيه هو النظام النباتي اللي فيه الالياف الخشبيه فيه الحبوب الشعير الخرطان فيه الذره فيه القمح بالنخاله النظام النباتي في, في كذلك القطاني النظام النباتي مع سمك في الاول حتى يبدا الوزن ينقص يعني بشوية ومن بعد الناس ممكن ياكلوا اللحم مرة في الأسبوع ولا شيء ما كاين ما عندهم مشكل على مستوى طبيعة الأكل تكون نباتية على مستوى كمية الأكل يكونوا آه، وجبتين أو ثلاثة في اليوم ثم ما يكونش اختلاط ما يجمعوش الناس اللحوم مع السكر يعني الله يجازيهم بخير ما يجمعوش الناس الا تغداو ما ياخذوش هذيك الفواكه الفواكه تتخاذ لوحدها تتخاذ مع الربعه العشيه وتتخاذ مع العشره الصباح ولا يفطروا بها ولا ياخذوها في الليل ممكن ياخذوا فواكه في الليل فعلا. ولكن فواكه مع الوجبه هذا خطر لماذا لان الجسم كياخذ هذيك السكريات ديال الفواكه وكيخزن نعم. اللحم وهذيك المسائل اللي كياكلوا الناس مع الغذاء كاين ولات دابا عاده وعاده سيئه وما قدرناش نتخلصوا احنا من هذه العاده السيئه الان اللي من بعد الاستعمار عاد ولات في, في المجتمع المغربي اللي هي الديسير اللي كنسميوه احنا الديسير في المغرب ملي كياكلوا الناس الفواكه من بعد الوجبه ديما الناس ملي كيتغداو كاين مع المرات كيكون الضيوف كيكون وجبتين كيكون اللحم جوج الانواع ديال اللحوم وجبتين زائد البسطيله ولا المحنشه ولا شيء زائد الفواكه الطريه مثل التفاح الموز فهنا كيولي الانسان ظلم نفسه لقد ظلم هذا الجسم ديالو ظلمه علاش لان حتى الله سبحانه وتعالى ملي كيخلق هذاك الجسم كيمشي بواحد الكميه ديال الطاقه الا إيه، اعطيتي طاقه كثيره يعني انت يعني تعديتي هذه الحدود اللي خلقها الله سبحانه وتعالى لهذا الجسم هذا ولذلك انا اقول بان الحل في الشريعه الاسلاميه وليس في في في, في العلوم الحديثه ولا في الطب الحل في اداب الطعام وفي طريقه التغذي في الاسلام وليس في ليس هناك حل ليس هناك حميه سحريه انا اتحدى ان تكون حميه سحريه وانا يعني آه، اعلم الناس بهذا النظام الغذائي وبهذا يعني علم التغذيه الا النظام اللي كيرجع الناس للاصل ديالهم النظام النباتي مع شرب الماء والحركه والصيام كذلك لما لا يصوموا الناس غير المشكل الناس ملي كيصوموا انهم كياكلوا في العشيه اكثر من لو كون فطروا ملي كيكون الانسان صايم يكتفي بواحد القدر بسيط في العشيه تمر معاه شي حريره ولا حسوه ولا خبز ولا حاجه فقط راه صايم ماشي حيت صايم خصهم يعمروا ليه المائده وراه صايم حيت الا كان غادي يصوم غير اللي ياكل لا يصومش يعني لا, لا لا لان هنا الناس ما فاهمينش الغايه من الصيام المقاصد الشرعيه ديال الصيام انك صمت وجعت لله سبحانه وتعالى وماشي صمتي باش تاكل في العشيه لان آه آه، باقي الناس اللي كيبقى عنده في الدار كاين اللي وسع عليه الله نعم نطلب الله يزيدو يزيد يوسع عليه ولكن كاين اللي حيت وسع عليه الله كيبقى خصو يتمتع بديك المسائل ان حتى الناس اللي ملتزمين واللي الناس اللي كيصوموا الاثنين والخميس انهم ياكلون في المساء اكثر من لو كان فطروا لو كان فطروا يكون احسن لانهم غاديين يريحوا بعد غير الامه بشراء هذيك المنتوجات اللي كنستوردوها حنايا فهنا وبعض المرات كتسمع الناس من الربعه وهما تيوجدوا الاستفلال لانه صايم هذا خطر هذا هذا هذه هذه ليس ليست من الشرع وليست من أزمة لأن مول الدار صايم من ربعه هما تيطيبوه ويوجدوا باش يعمروا ديك الماء إذا هلا ليس شرع ليس لا لا فالناس يصوموا ويتحركوا كما كيتحركوا لو كانوا فاطرين آه. وفي العشيه يكتفيوا باكل بسيط بسيط راه بسيط مفيد للجسم لانك لما صمت تورعت لله سبحانه وتعالى فلا داعي لانك حيت صايم تبقى مفقوع خاصك ترد داك الشيء اللي ما ضاع والو بالعكس ما ضاع والو انت كسبتي ماشي ضيعتي هذا فهذه هو الخطا ان الناس ملي كيديروا واحد الحميه ولا واحد النظام ديالهم من اجتهادهم ولا مملا يمليو عليهم الناس كيرجعوا ملي كي ينقصوا الوزن كيعاودوا يرجعوا للمصائب ديالهم اللي كانوا عليها هذه وهذه الاشياء هذه لا, لا, لا, لا لازم اني اشوف الناس السبب السبب هو اكل بما ان هذا الشخص تبع واحد النظام ونقص من الوزن ديالو فيبقى على يبقى عليه علاش غيرجع للمكان هو نظام نباتي فيه نشويات وفيه زيت الزيتون فيه شرب الماء وفيه صيام فيه حركه ويعني فقط